සඳුන් මලක සුවඳ දිගේ හිත පැටලෙනවා මට කඳුළු දිදී නුඹේ සුවඳට කවලම් වෙනවා ඒ අතීතයේ සිතුම් පෙළම මට රිදවනවා ඒ අතීතයේ සිතුම් පෙළම් මට රිදවනවා කරාගෙන ඔය වත කමලේ නැසි ගමන් ලතා වෙන්නාවා හැම හැන්දෑවේ අපි අනන්තයට යන්න නොවේ පාරමි පිරියේ ඔබ මටත් හොරෙන් කොහෙද ගියේ නෑ මට කීවේ සඳුන් මලක සුවඳ දිගේ හිත පැටලෙනවා මට අතීතයේ සිතුම් පෙළම මට රිදවනවා ඒ අතීතයේ සිතුම් පෙළම් මට රිදවනවා සුදුම් දිදී පෙරදා ගැන මම සිතන්නෙමි ඒ වේදනාව සතුටක් ලෙස අද විඳින්නෙමි ඔබ යන්න ගියත් මට පිටුපා දුක් නොවන්නෙමි අද සඳුන් මලක සුවඳ මගේ තනි රකින්නෙමි සඳුන් මලක සුවඳ දිගේ හිත පැටලෙනවා මට කඳුළු දිදී මගේ සුවඳට තවලං වෙනවා ඒ අතීතයේ සිතුම් පෙළම මට රිදවනවා ඒ අතීතයේ සිතුම් පෙළම් මට රිදවනවා